スタートあ、渡るさん来た。お <laughs> ジールの入荷が、中さん、渡るさん。最強です。あ、始まりました。はい。始まりました。私から 10倍とか7倍とかとんでもないの。そうそうそう。そうなんかすぐ速度乗るな、これ。まあ、シゲさんは配信なんで、私は中さんを勘弁してきました。 <laughs> トル感がなんでウォーター入っ今入ってきたば <laughs> かり。私、あの、あさってシクロクロスのレースがあるんです いや、刺激、刺激与えとかないと。いやいや、刺激にしては強すぎませんか、ね、 ゴール違うか違います違うかあでも今ラップがつきましたねこのゲートがいやなんかちょっと前だったんですねもうちょっと前でちょっとへんてこないってこう podcast. 今コース分かってないから様子見てんだろうなこれそうかもしれないですねコースになってから行くともうちょっと行くと登りそうな雰囲気があるんですけどちょっとなんとも本当に私も <laughs> これ初めて見る サイダーの横断道1 0 10メーターも登ってない。あ、一周で15メーターしか登らない。なんで今回6周っていう話なんで、1 0 6周しても多分100メーター登らないと思いますけど、ね。もう18メーター残った。 そうだし、左に回って、この場所を出たら、今度左に曲がると思うんで、左に出た先が、えなるほど。あ、あの、このキラキラだよ。あ、あ、あれじゃない なんかあれじゃないっけなんかああなるほどやっとね分かりにくいですねここは本当にゴール点が 5一角に白木が抜けたらす、抜けたらですって書いてますね。あのゲートより前かな。じゃあ。前で、プリントゲートよりは前ですね。あの、アップ2が変わる場所あるの、ここ覚えてるですそうです、ね、はいはい。さっきしげさん一瞬多分ルート感想が出たと思うんで、あの地点ですね。覚えてたかどうかあれですけど。覚えてない。覚えてない。出ましたよ。 左曲がって細い道に入る手前ですよね。そうですね。あ、あっこです。あっこはどうしてのあっこです。あ、りさん、ありがとうございます。あら。 で、これで2周目が、もうちょっとで、白く抜けると2周目ぐらいですね。アイテムが出ないよ。これアイテムチャンスを、あ、でも2回、2ゲートしかないのか。スプリントゲートの2箇所だけですね。12回ありますから大丈夫だよ。 <laughs> 3回目が出るかな。出た出た。よかった。

なるほど。え、マジはい。はい。あ、このつなぎ目か。曲がります。 相変わらずこの中見せ通りみたいなところは危険運転ですね。 <laughs> す だらけで前が見えない。 Thank you. Arroba Fluxo こんにち なんかのアップル部分とかで、コレクションも若干かかってるんですけど、全体としてはかなり良い。出るですね。持ち切れそう。さあ、しげさんの心拍が170を超えてきました。一つまだ。あと半分です。頑張りましょう。 <laughs> ここで終わりだ。ここ行けば下りだ下りだ。 コースのピークでしょ。で、まあ、ここから先はほとんど下り基調。で、お城の中でちょっと4%ぐらいの坂が少しあって、そこで結構、あの先ほどから見てる感じなんで、分かってる。で、あ、伊藤さんこんばんはです。まだしげさん、生き残っております。今日はこのまま最後まで生き残ってくれるんじゃないかと。 そうですね。本当に参加人数が多いですね。現、現在走られてるのが92人。明日の9時と、えっと、お昼の12時にも同じイベントがあるんですけども、えっ、ー、と、まだ12時間以上ある明日の9時の参加者がすでに86人いるので、もしかしたら明日の午前中の部とかは100人超えるんじゃないかなと思います。 で、えっ、ー、と、12時はまだそこまでなくて、今のところ20、A カテで27なの。BC カは、まあ、当然のことながら、すでに100人を超えているっていう状況です。あ、しげさん、頑張って、しげさん頑張れしげさん、しげさん ですまだ諦めてない。20分20分20分でこっちを目指して。まさかあと15分でやめようと思ってないですよね。あと5分か。あと、あと10秒か。あと10秒でやめよう。いやいやいや。そう。20分そう。できた20分そう。 しいに突入する直前でシゲさんっていやー、こんなもんか、俺。こんなもんな。あれ、他のチームメンは渡るさんいね。渡るさんいます。渡るさん。今日、今日サムネ渡るさんに書いとくわ、これ。 あと、ヨッシーさんも。ヨッシーさんもる。できるえ全シゲさんがいない。あ、これ自分のボタン。一いや、いや、20分頑張ったわ。楽しみだ、これ。20分違う。 渡さん心拍147なんです。強いな。あ、中さん、 <laughs> 渡さん、あの、めっちゃ強くて、スイット最近始めた人なんで。あれ、勝ってないんですか勝ってないですね。あ、あの、ロンドンプレッツェルフルを、あの、何の申告もなしに走ってたりとか、 <laughs> するんですけどだいぶ慣れてきてます。 金具強い。どグぐらいの距離感覚があとおかしいですけど、いう。あの、ウムッチさんの仲間なので。あの、太平洋ので日本海まで行シーンとか出演する人なんで。みんな、次 muchísimo. っとバチバチやってるんで、それで、やってくださいバチバチ、バチバチやってないじゃん。まあ、あ、そうか。失言だ。もうダメだな。あ、まもなく4周目が。5周目の終わりです。あ、5周目か。5周目終わり。もうあと5キロ。 最終回。あ、そうですね、美味しい最終回で動きがあるかどうか。もうよくわかんないから、周りがアイテム使ったら自分も使ってます。 対1になるんで、そこもちょっと efendim. あ、僕からかかれた。 しきれなかった。いや、私してました、今。素晴らしい。あの、もう、ら来ると思って、もう捉えれた。これは、大きい勝ちですね。すげえ お疲れ様でした。お疲れ様でした。